Ukiwasikiza wanasayansi na wataalamu wa afya utasikia wengine wakisema kuhusu kujichua kwa njia nzuri. Wengine watasema kuwa kujichua hakuna madhara yoyote na kuwa kujichua kunaongeza nguvu zako za kiume. Lakini wakati mwingine ni vizuri kuangalia jinsi mambo yalivyo kihalisi. Na katika video hii nitakuonyesha madhara ya kujichua kuanzia namba moja, matatizo ambayo unaweza kupata kupitia kujichua ni kama haya: ni uwezo wako wa kuona kupungua. Ukimuuliza mtu yeyote aliyejichua kwa muda mrefu, acha hasa wanasayansi, uh, kwa sababu bado wanajitahidi kufanya uchunguzi Ukimuuliza mtu yeyote ambaye amejichua kwa muda mrefu atakueleza kuwa uwezo wake wa kupungua wa kutazama ama uwezo wake wa kuona umepungua kwa njia kubwa ukilinganisha na jinsi pengine alivyokuwa hapo mbeleni. Jambo la pili ni uchovu na kukosa nguvu za misuli. Uh, sio jinsi hivyo unavyofikiri. Unaposema kuhusu kukosa nguvu za misuli, simaanishi kuwa utakuwa kilema ama nini? Hapana. inachomaanisha hapa ni kuwa nguvu zako nguvu zako za mwili utahisi kuwa unadhoofika kidogo, tofauti sana na ulivyokuwa mbeleni. Mara nyingi utahisi uchovu hata bila kufanya kazi yoyote. Kwa hivyo hilo ni idara nyingine, ni tatizo nyingine ambalo linatokana na kujichua. Tatizo nyingine ni uh, hili nalo halihusiani moja kwa moja na afya, ni uvivu. Mara nyingi kujichua ni tatizo ambalo huwezi kuliacha kwa urahisi, na mara nyingi itabidi uache kufanya kazi nyingine ya muhimu ili ujichue. Inaweza kuwa kuenda kazini, inaweza kuwa masomo ama jambo lolote ambalo lina kuongeza utajiri katika maisha yako. Itabidi ulikomeshe ama kujichua kutaadhili jambo hilo. Ah, ni rahisi sana kusikia mtu akisema kuwa kujichua kulimpotezea muda, kwa sababu pengine hakuwa anaenda kazi, hakuwa anasoma vizuri e, anakosa kwenda darasani ili ajichue. Wakati mwingine pia uh, haribu familia, kwa sababu ukipatikana unajichua uh, heshima yako inapungua, watu hawezi kukuheshimu tena kama ilivyokuwa hapo mbeleni pengine. uh, hasa kama wewe umeoa, wewe ni mme au mke, hauwezi kuheshimiwa tena, na mpenzi wako wa ndoa anaweza kuishi kama uh, unamdanganya. Tatizo nyingine linalotokana na kujichua ni kupungua kwa nguvu za kiume. Eh, kila mara unapojichua unapoteza mbegu za kiume asilimia kubwa. Eh, huenda umesikia kuwa mwanaume anatengeneza mbegu za kiume kila siku, lakini ili hizo mbegu za kiume ziwe kamili, lazima zikae kwa muda wa siku thelathini, ama wengine wanavyosema ili kuwa kamili kabisa, zinafaa kukaa kwa siku sabini na mbili. Hivi ni kulingana na wanasayansi, lakini bado uchunguzi unaendelea. Sasa ikiwa utafanya huko kujichua kabla ya hizo siku kufikia, inamaanisha kuwa unapoteza nguvu za kiume kwa njia kubwa sana. Chengine kitakachofanyika Ukiendelea kujishua kwa muda mrefu, ni kujiamini kwako kutapungua. E, ikiwa unajichua na eh, unaendelea ama umefanya hivyo kwa muda mrefu, mara nyingi unapoanza huhisi chochote, lakini unapomaliza, hata kama uko peke yako, unahisi aibu na unahisi kujichukia, kwa sababu jambo ulilofanya si jambo sahihi. Tatizo jingine linalotokana na kujishua ni kupoteza kwa vitu fulani muhimu mwilini. Na ninapoongea kuhusu uh, vitu fulani muhimu, naongea kuhusu kama zinki, magnesium, calcium, yaani vini muhimu katika mwili wako ama nutrients ambazo zinapotea kila mara unapojichua, unapochukua hatua hiyo ya kupiga punyeto. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, niliwaomba sana tujitahidi, tujitahidi kila mara unapohisi kujishua, tafuta jambo la kufanya, pengine soma kitabu ama pengine tazama sinema, fanya jambo ambalo litakufanya uondoe mawazo yako kwenye kujichua. Asante sana. Ikiwa video hii imesaidia kwa njia fulani na kuomba uguze button ya subscribe. Asante.